atau pite ora payu. Butuh duit jane iki. wah wah pite e piye? Iya ya apa dianu bleh ya Gus ya timbang dal ora payu. Kaya <laughs> ngono iki. Iya ya. Goreng. Nah, goreng wae nang ngono, Gus. Goreng ger. Dah <laughs> tak coret. Kilo pitik jumlahe iki 12 lho, Gus. Kuwi tak dol. Dituku eri 100, tapi kita dol nih orang payu aku butuh duit gorengnya balu jalur ani goreng telur iya goreng telur telur aja tisa wajan lho gus enak tuh sih di kandang wah enak enak lho gue di kandang oh, oh ya yang kau ya ah kau enggak kau goreng bingung ora duwe duit apa ya pengen nolong lu nolong pitik duwe pitik kuras yo makene ya jal petilikane lah kandangnya lah langkah papan nih lu? ini duwe pitik ora wong ya jam larat temen sih karena mani kandang ketone lu nang lu. tuh ana wonge ya Suwe temen ya masa enggak nih nyangkut nih sembayang disit tapi surah apa ngenteni wong adan disit ya. tetep nyolong lanjut nang baratan kae pitik akeh kecebule wong kae dadi aku engko iso uli pitik tedol butuh mbako aduh ini nyekel apa ya asem Belak jebule alalala ngawur oh, nawonge ora ya ah, kan nawonge tak kayane nang lemponan sih kita lemponan kandang kayane mau nyekel ayam Gus Siapa ya? Iya, iya loh. Kae. Rasido. itu goreng ning, Go. Kayane mau maling ayam kae. Siapa ya? Loh. Ana wong ora ya? Ini ya pasan ko nangan sih. Nakat pa yun ah. Daripada orang dito eh. Wow, kue tau maling tau kue. Oh. Wow, orangnya. Ya, ya ampun. Wah, iki. Dagal nitipit kita kugi ya. Siapa kowe jenengmu? Siapa kowe? Bertus, Bertus, ngomong apa nyolong ayam? Orang nyolong, wan main pora pikite kiye. Wes sing bener wae, Bet. Iya. Wes hmm. ya. Ya wes ngono balekne, wes tak tak kena hukuman tapi kowe. Iya. Ayo, oke. Nah, apa banyak lah. Jangan ketemu nanti yang aku tilik tok yang nilik ya yang memang kok. Ah, benar. gue pak, temenan. Yakin. Orang nyolong orang yang pak. Kalau kau kapan yang dua? Yang miliki main pora jauh di jauh atas ya Pak ya. Pak, ampun lah Pak, ampun temenan Pak Lampun. Tolong Pak aja ngomong kere ya Pak. apa, dicolong terus. Pak, lah. Tolong Pak, tolong temenan. Tak kena ya, tak oleh ampunan ya. Ya Pak. Yang mana Pak? Yang mana? ampun pak ampun pak ampun pak ampun ampun pak ampun pak ampun pak coba video ya iya iya pak coba video iya pak ya ampun ampun wis pak wis larane pak ya ampun tulung aja pak hukumannya apa pak yang jaluk Kapak tenang? Iya, Pak. Nung kapok wis, Pak. Lha eh, Dra. Orang Pak temenan apa wis gitu ora nyolong, Pak. Iya. Iki apa iki duwe iki? Pak. Iki. Yo kowe kur semana-menane, Pak. Lha kok ora? Ora ora. iki, Pak. Iki apa? Oh. Wis Pak nyung dukung apa baik gelem, Pak. Oh, iya. Nyung dukung baik gelem. Kapok ya. Kapok, Pak. Yakin. Ya wis tak maafi. Iya, Pak. Ojo diulangi. Matur suwun, Pak, ya. Iki iki tak pek. Iya, Pak. Ngono, iya. Oke okay guys, uh, bagi kalian semua yang suka komedian kayak saya, adegan ini bukan memberi contoh yang baik. Tentunya bagi kalian semua yang hobi adegan ini termasuk komedian, jangan sampai melakukan ataupun meniru adegan-adegan yang saya lakukan tadi karena ini sebatas skripsi dan rekayasa kosong belaka. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang hobi, cukup tekan oke. Okay.